Ya viene. Douglas que se diga. Paul Emilio Suárez. Hey. это... Bye. Минимал! Yeah. Ayan. Versión en español Latinoamérica, Santiago, Chile.